翔太さんはーい。翔太さん何何何なんで撮ってんの翔太さん翔太さん翔太さん。 <laughs> なんだよ。翔太さん何何どういうこと翔太さん何ですか翔太さんって呼んでみたかったの。 <laughs> ああ 照れるじゃないかそんな言ったら翔太さんは <laughs> はいはいはいはいどうもどうもどうもどうも翔太さんどうもどうも翔太さん <laughs>